egin edo kontsultatu nahi zenuen bukatutakoan ez astu sesioak iztea. Batzuetan pixka bat ezkutatuta daude. Ez egin operazio arriskutsuak, Tenei izenbakia sartu, bankuaren saldoa kontsultatu, erosketak egin... Ordenagailua gutzi bar dugunean, pauzu hauek jarraitzea gomendatzen da. Deskargaz karpeta ustea, zakarrontzia ustea,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 zure pantaila begiratzen. Honela martzurkeria galarazi daitezke.